Рассказывая про страны, которые пытались построить коммунизм, я не мог этого не сделать. Hello, I'm Russian. I don't speak English very well. But хочешь говорить лучше на английском и при этом смотреть летсплеи? Тогда подписывайся на канал Рик Мурено. Здесь вы найдете летсплеи исключительно на английском языке по таким играм как Hearts of Iron, Panzer Cops и так далее. Очень крутой чувак. Хочешь быть более прошаренным в английском? Тогда подписывайся. Южная Америка – это территория, которая по сути полностью контролируется США. Как мы знаем, американцы не очень любят коммунистов. В 1932 году в Чили произошел военный переворот, в результате которого к власти пришли ультралевые. Они провозглашают социалистическую республику Чили и проводят реформы, связанные с частной собственностью, создают государственные компании и так далее. В то же время экономику Чили полностью контролировали США и Великобритания. Они не признавали новое правительство и поэтому выделили сумму денег для свержения власти. В итоге, благодаря мятежу и отчасти подкупу, ультралевые смогли пробыть у власти всего 12 дней. А, насчет вопроса о том, где в это время был СССР. привет. Присмотрись к Генриху Ягоди. Держи зерно. Спустя год бывший лидер социалистического правительства Чили вместе с Сальвадором Альента создают Социалистическую партию Чили, хотя в то же время уже существовала Коммунистическая партия Чили. В общем, отношения между левыми движениями были непростыми. Подробно про это я рассказывать не буду, так как это очень долгая история, а сразу перейдем в 60-е. 1964 году на президентских выборах в Чили побеждает Эдуардо Фрей Монтальва от Христианской демократической партии. Он восстанавливает дипломатические отношения с СССР, осуществляет аграрную реформу, благодаря которой начинается уничтожение латифундизма, то есть системы землевладения, основанной на крупных помещичьих имениях, латифундиях, а также он проводит некоторые социальные реформы – Народу это понравилось, и даже был спрос на увеличение и ускорение подобных реформ. В 1969 году левые создают коалицию под названием «Народное единство», которая активно поддерживает кандидата на пост президента Чили Сальвадора Альенде. Американцам, кстати, настолько не нравился Альенде, что ЦРУ всеми силами пыталась не допустить его победы, тратила много денег ради его травли. Если верить Василию Митрохину – который в свое время был сотрудником КГБ, а затем сбежал в Великобританию, то советские спецслужбы тоже не стояли на месте и помогали Сальвадору Альенде. В конечном итоге в 1970 году, набрав чуть больше голосов, чем его конкурент, он одерживает победу на выборах. Сальвадор обязался не нарушать принципы демократии, поэтому Конгресс его утвердил. Таким образом, Сальвадор Альенде становится лидером Республики Чили, или, как он просил себя называть, товарищем президентом. Во внутренней политике активно проводится аграрная реформа, благодаря которой значительное количество крестьян получает землю и в дальнейшем объединяется в кооперативы. В ответ на такую политику одни латифундисты массово забивали скот, другие перегоняли свои стада в Аргентину. Это негативно сказалось на экономике страны. При Альенде государство начинает все больше и больше вмешиваться в экономику. Устанавливается контроль над предприятиями, где производились товары первой необходимости. Государство замораживало транспортные тарифы и коммунальные платежи, и сдерживало цены на самые необходимые для населения товары. Активно расширялась социальная программа. Бедные слои населения получали доступ к образованию и медицинским услугам. Также происходила национализация крупных частных компаний и банков. И вот здесь мы остановимся. В Чили существовало много международных предприятий, принадлежавших частным компаниям из США. Сальвадор Альендесы пафосным лицом национализировал эти предприятия. Американцам это, естественно, не понравилось. И хотя чилийское правительство готово было выплатить американским корпорациям компенсацию, американцев было уже не остановить. И тут мы плавно переходим к внешней политике. Главный доход Чили получал за счет экспорта молибдена и меди – Американцы начали продавать эти ресурсы по очень низким ценам, и таким образом Чили лишилась своего дохода, что плохо сказалось на ее экономике. Сальвадор Альенде улучшает отношения с Кубой, ГДР, Советским Союзом и другими странами соцлагеря. Когда-то давным-давно американцы жили спокойной и сладкой жизнью, но однажды, в 1959 году, закончилась Кубинская революция – и с этого момента рядом с Америкой находился островок, куда Советы могли без проблем установить свое ядерное оружие. Это беспокоит американцев, и поэтому, когда у Советского Союза появился еще один союзник в Латинской Америке, США не могли оставить это без внимания. В 1971 году создается ультраправая организация под названием «Родина и свобода», ее главной задачей было свержение правительства Лента путем террора, убийств, антиправительственных агитаций, забастовок и массовых беспорядков. ЦРУ поддерживала эту организацию. Также ее поддерживали некоторые армейские военачальники. Но это не все проблемы, которые затронули Сальвадора. Вскоре Чили объявила временный мораторий на уплату внешних долгов, что в дальнейшем привело к оттоку капитала из страны. Кстати, насчет ранее озвученных экономических реформ Альенде – в 1971 году валовый национальный продукт поднялся на 9%. Объем работ по строительству жилья вырос в три раза. Безработица уменьшилась вдвое. В течение следующих двух лет прожиточный минимум, мрот и пенсия увеличивались. Но в то же время была сильная инфляция. Когда Сальвадор Альенде только-только пришел к власти, чилийские вкладчики тут же забрали из банков 90 миллионов долларов. Фондовый рынок немедленно рухнул, После месяца правления Альенде инфляция выросла с 29 до 32%. Но это еще не все проблемы. Помните, я говорил про коалицию левых под названием «Народное единство»? Так вот, ничегошеньки оно не единое. Внутри этой коалиции были две группировки. Одна выступала за постепенные социально-экономические реформы и предполагала, что в будущем, возможно, коалиция временно потеряет власть на следующих выборах. Другая же критиковала путь реформ, ни при каких условиях не хотела отказываться от власти и считала неизбежным переход к насильственным революционным действиям. Президент вынужден был лавировать между этими двумя группами. Все эти действия отрицательно повлияли на уровень жизни населения, что в итоге привело к массовым забастовкам и демонстрациям, отчасти поддерживаемые оппозицией из США. С 1972 года была начата забастовка грузоперевозчиков в Чили, которая полностью парализовала экономику. Дабы хоть как-то разрядить обстановку, товарищ президент в 1972 году отправил в отставку весь свой кабинет и начал переговоры с военными. В итоге было образовано новое правительство с участием трех военных. Это дало небольшую лояльность со стороны военных, однако сама страна постепенно скатывалась в гражданскую войну. Все дело в том, что страна по сути поделилась на два лагеря. Одни поддерживали Сальвадора Альенде, другие нет – как со стороны ультраправых, так и со стороны некоторых ультралевых движений происходили террор, убийства и массовые беспорядки. В конечном итоге среди оппозиции было принято решение, что для свержения Сальвадора Альенда и народного единства нужен военный переворот. Карлос Прац, один из военных, который входил в состав правительства, был лоялен Альенде. Благодаря ему в Чили все еще не произошел военный переворот, ведь он имел огромное уважение со стороны чилийских военных. 27 июня в 1973 году он спокойно катался на машине, а затем несколько автомобилей попыталось перекрыть ему дорогу. Карлос разозлился, открыл огонь по колесам машины, которая принадлежала известной чилийской аристократке. Несмотря на то, что, очевидно, это была провокация, его репутация была испорчена, ведь он вышел из ума, и подобное поведение в армии не приветствуется. Спустя два дня была попытка военного переворота, и несмотря на то, что его организовал человек с фамилией Супер, путь был далеко не супер. Его быстро подавили, и, кстати, в подавлении участвовал Аугусто Пиночет. Лояльного генерала Пратца постоянно травили, и вскоре, не выдержав такого, он подал в отставку со всех постов. На его место назначили, кого вы думаете? Аугуста Пиночета. На протяжении всего правления товарища президента – Аугусто Пиночет поддерживал дружеские отношения с Сальвадором Альенде. Он был чуть ли не самым преданным и лучшим другом. 11 сентября 1973 года произошел военный переворот, в результате которого Альенда покончил с собой, а к власти пришел Аугусто Пиночет. На этом заканчивается правление президента-товарища. Но у Сальвадора была визитная карточка. Все дело в том, что как только левые пришли к власти, был начат проект под названием «Киберсин», Суть данного проекта заключается в том, чтобы экономикой страны управляли не эти жалкие людишки, а компьютер. В 1971 году правительство Чили пригласило британского кибернетика Стаффорда Бира, который занимался этим проектом. Киберсин – это, наверное, единственный подобный проект, который был наиболее лучше реализован. В Советском Союзе существовал похожий проект под названием ОГАЗ, однако его так и не реализовали. Кстати, забавно, что для функционирования Киберсина использовалось только два компьютера. В той же нереализованной системе ОГАЗ предполагалось использовать около тысячи компьютеров. Также планировалось ввести алгедонический способ, благодаря которому было бы понятно, как гражданин относится к тем или иным действиям властей. В общем, Киберсин давал много перспектив. Однако полностью этот проект реализовать так и не получилось, так как после переворота этот проект был закрыт. Ну что ж, осталось подвести итог. Несмотря на то, что я сам не придерживаюсь левых идей, мне жалко Сальвадора Альенде, так как его социалистическое правительство одно из немногих, которое пришло демократическим путем. В течение всего своего правления он сохранял демократию в Чили, не ужесточал цензуру, как это делали многие другие правители стран соцлагеря, не запрещал оппозиционные партии, не делал компартию единственной правящей. Как мне кажется, с ним поступили слишком жестоко. Кстати, забавно, что самого демократического коммуниста свергли самым недемократическим путем. Он хотел сделать всех жителей Чили, ну, за исключением предпринимателей, конечно же, счастливыми путем социалочки. Однако из-за некоторых просчетов при Альенде была сильная инфляция, которая затем перешла в гиперинфляцию. Стоит также учитывать, что США не давала спокойно развиваться Чили, а также некоторые другие факторы. На этом я заканчиваю свое видео. Если хотите про Пиночета, то наградите этот видос лайком.